Då ska vi titta på exponentialfunktionen y lika med e upphöjt till z. I kurs 3 då lärde vi oss för att varje reellt tal y som finns i ett tal x så att det här talet y är lika med e upphöjt till x. Kan vi skriva det som. Så det vi gör är att vi sätter z lika med x upphöjt till den här x plus i gånger y då, ett komplext tal. Det måste betyda att e upphöjt till z är lika med E vad heter Express EY. Och lagarna säger då att det blir samma sak som e x gånger E på heter EY. Vad vi gör då det är att vi definierar att E på heter EY, det komplexa, är samma sak som cos Y plus I sinus Y. Att här får vi då själva argumentet med det hela. Och vi har då att e på ett z är samma sak som realdelen här, absolutbeloppet rättare sagt, gånger kos argumenten för att vi ska kunna lösa sådana här tal. Till exempel här, vi ska skriva i polär form. E på till 0,6 pi kan vi skriva om som en... Det här är ju z. Här uppe har vi då z. X är ju 0 och så har vi 0,6 pi som y då. Det ser ut så här. Plus här uppe gör att vi kan ta gångaren så vi kan skriva det så här. E på 0 gånger cos 0,6 pi. Där vi har vårt argument här. Och här har vårt absolutbelopp. Som är lika med 1 i det här fallet. Så vi kan skriva om det här. E upphöjt 0,6 pi som 1 gånger då, kos 0,6 pi plus i sinus 0,6 pi över ett antal. e upphöjt 3 plus 4i kan vi skriva om som e upphöjt 3 gånger e upphöjt 4i. Och 4, e upphöjt 4i kan vi skriva som cos 4 plus i sinus 4. Och här är det viktigt att måste vi tänka att vi ska ha miniräknarna inställt på radianer om vi ska beräkna det här. Och e upphöjt 3 kan vi låta det vara för det är ett exakt, exakt tal. Efter annat tal 5 e upphöjt till i gånger pi delat till 4 kan beskrivas som 5 gånger e upphöjt till 0 plus i pi delat till 4. Då bör du få 5 gånger e upphöjt till 0 här. Det var ett argument, själva, inte argument utan själva, nu tappar jag ordet, själva absolutbeloppet blir. Och vi får ett argument på pi delat till 4 i det här fallet. Och e upphöjt till 0 är ju 1. Så alltså vi får 5 gånger cos pi delat 4 plus i sinus pi delat 4. Och det gör att vi kan derivera betydligt enklare. Till exempel här har vi e på till i 2x. Vi vet ju att regeln säger att om det är e upphöjt till k gånger x så är derivatan k gånger e upphöjt till kx. Så i det här fallet blir det att vi flyttar ner då i gånger 2. Så det blir alltså i gånger 2 e upphöjt till i 2x. Det blir derivatan som vi kan jobba vidare med.